За энэ бол манай virtual концертын сүүлийн дуугаа. The song is called Assault Questions. Yo өөрөөсөө асуун чи яг хин бэ? Юуны төлөө энэ бүлэг хийгээ байгаа юм бэ? Чамд хийх зүйл энэс өөр зөндөө байна. Гэтэ чи үнийг сонгоон зөвхөн чамд ямар ч гарц байхгүй мэд санагдан өөр зүйлүүд юмсэн чи үнэл татагдан хариудан юу ах юм мэдэхгүй чи буцаа зам үгүй болсон газар сэтлэхгүй. tuk da gui Aso ten da ru tuk da gui ongo tuk ba tike In buch ni bis a dorting Oto watching in za dorting To dort er brunga гараан чиртэй би өөрийгөө онцгой биш гэдэг мэдэн тэдэнд ажигдуу ихэн төлөв би бүгдийн сэтэн хэдэн хором хүний амьдралыг бүгэлээрээ сэтлэн сэтэрсэн амьдралыг зэрэг хүйт тэр нэлен олон сэтрэн тэгээ зарим хитэн хийж бүтээх гэж байдагаараа тэмцэн гэтэл бус нь эхлийг гүн жүдэггүй эцэг гүн жүдэггүй бицэж ганц цэггүй байж тэнгэр дээгүрнэсэн хэрэг сэтрэн зарим хүмүүсийн худлаар байлсаа тэр ажиглавал тэр дүгийн тосно үсэ тал чамаа зүгүү дэвжин нэгэдэл хаан үгүй бол бусаас нэг нэгэн дөрөж амаа савнаа Vatsang endröda Emettir omrun git buzde Vatsang eşina Sangerim geçti da gwi Asıl dünler udu da gwi Asıl on koydu ver udun da gwi Sikke In bukni biza doting Otu uçşegin Утчигийн задуултын Тулуу заврын алил дээрэн гаран тикээ Энэ надад ямар ч хөдлөх зай байхгүй байна. Ямар sad. Норманда хүртэл би reason that why am I even doing this Maybe I have lots of problems that I can never be fixed And all just risks that I can't escape from We become whatever, but what if I die? It I become a few years ago I wish you could feel what I miss, kiss and know Sometimes you will want things to be so slow Cause you've been left alone after that Things got to go Even though you don't want to lose it, but refuse it Don't do all your best to make someone blessed Who made you depressed and stressed Possessed and tested too The song's must written in Mongolian language Supposed to be in this cause that is for people engage cage And I'm a cage that I can't have to face To make believe I want to live but it's too late